Luego, pues también tendrían que comunicarse eh, con frecuencia para saber si su hijo va bien, si no va bien, eh, si mm, está desinteresado por los estudios, le interesa una cosa más que otra, para luego también los padres y um, con esos, con conocimientos del alumno que tiene el profesor, se los transmita a, su vez a los padres para que con eh, la información que tienen ellos, más que los que le da el profesor, pues puedan orientar mejor a sus hijos.